Привет, друзья мои охотники! Вы на канале Вятка Хантер. Сегодня у нас понедельник, 23 октября. Выпал первый снег у нас в Кирай. И я решил снять небольшой видеообзорчик в таком вот живописном месте на реке Вятка. Смотрите, как красиво. медленно переходим из осени в зиму. Все идет своим чередом. И данный видеообзор я хотел бы поделить на два небольших обзора. Первый будет про мои планы на предстоящий охотничий промысловый сезон. А во втором я расскажу о своем новом приобретении. Это будет костюм, в котором я буду охотиться зимой. Давно хотел его купить, но давила жаба. Но ну, справился с этим, в общем, и купил. Так что смотрите, будет интересно. Ну, начну с того, что с 29 числа я в отпуске. И 30 я уже буду в деревне готовить приманку на капканы. Приманки запаслись нынче. С, наверное, я думаю, с избытком. Фляга 40-литровая. Два бобра, в общем, туда заквасили. Так. Ну, начну я, конечно, с установки капканов на бобра. Речки и ручьи у нас небольшие, наверняка уже замерзнут, покроются льдом. Буду ставить капканы на плотинах и проходные капканы, которых у меня не так много, буду ставить на протоках. Плотин на ручьях, на лесных очень много. Порядка 20 капканов, я думаю, поставлю. Только на плотинах. Так. Потом, значит, пойду заряжать свой путик на куницу, который у меня протяженностью 5 километров. На нем у меня, наверное, капканов 25, может 30 уже, наверное, после этого с другом будем выставлять путик большой. Наверное, километров он у нас будет 20. Не полностью он еще у меня доделан, доработан. В общем, потрудиться придется. Классная погода. Обалденно просто сегодня все идет своим чередом. Здорово. Смотрите, как у нас здесь здоровски красиво все. Очень красиво. Река Вятка. Скоро пойдет по ней шуга. И река примет свой зимний образ. Покроется льдом. Да что еще хотел добавить. С 1 ноября у нас открывается охота на лося э, загоном из-под собак. Загоном мы охотимся мало, в основном охотимся из-под собак. Э, хочется дать такое наставление охотникам, быть предельно внимательным и осторожным на охоте загоном, особенно при использовании нарезного оружия прошлом году у нас в области несколько случаев зафиксировано, когда охотник стрелял в охотника. И несколько случаев с летальным исходом, скажем так. Поэтому на такой охоте нужно быть предельно внимательным. Не охотиться в сумерках, а четко видеть цель. Ну конечно, с нарезкой очень опасно. Мы пока охотимся с гладкоствольным и из-под собак, с подхода. Бывает, что за гоном встаем на вероятные, скажем так, выходы лося и охотимся так. Ну, не очень эффективный способ. Из-под собачек, конечно, гораздо более такой он эффективный. С подхода я люблю за лосем походить. Приходилось брать несколько лосей с подхода. Выпадет снег, немного расскажу особенности этой охоты, как ведет себя зверь, как ложится на лёжку, какое время примерно кормится и какое время он примерно лежит. Очень интересная охота, очень трудная. К зверю подойти очень-очень трудно. Нужно, чтобы, как сказать, все карты легли, и ветер, и погода, там, снежок, чтобы там провалил, чтобы глухо было очень в лесу подойти к зверю очень трудно. Так, лицензию берем, значит, на лося, будем стрелять. Лицензия у нас нынче вроде бы стоит 17 тысяч. Я считаю, что это не так дорого. Коллектив у нас маленький, поэтому мясом запасаемся практически на весь год. Что еще? Ладно. Сейчас буду делать второй обзор на костюм. Так что смотрите, не переключайтесь.